Don't overthink things, baby. Cause I know that you do. You've been a stranger lately. And I know that's not you. Easy come, easy go. No need to fight about it. Miren quién nos vinieron, quiénes nos vinieron a visitar las cabritas. Nos llenamos de cabras, miren. Y de ovejas. Nos invadieron, miren. tenemos 10 eh, minutos, 20 eh, minutos. Ya estamos bajando, una vez va a ser como 3 horas o 4, entonces vamos. Ya tenemos la mitad del camino, un poco cansado, ¿cierto Margaret? Ay, sí ya con ganas de terminar. si eh, sí, es un poquito duro bajando, pero piedras y cosas, pero ahí vamos. Si quieren, miren cómo está allá el... Miren las piedras que uno se encuentra. Entonces tiene que pasar con mucho cuidado. Sí, porque son peñiscos peligrosos, ¿no? Obviamente esto tiene un riesgo, ¿no? Claro. Y ahí vamos. ya Margaret? Oh. Lo pudimos hacer. Gracias a guía Kevin, amigos Guy, toda la gente, muy contentos, estamos felices, la verdad. Thank you Guy for thank your Yes, thank you. Thank you. Kevin too. Ah, eh, fue increíble, les recomiendo que lo hagan. Es duro, no es fácil, pero vale la pena. Yes. No, pues muy contentos, la verdad. Eh, esto fue un paseo del mejor de mi vida, la verdad fue, deben viajar, deben de verdad conocer esto. Eh, un país muy grande, de verdad es un eh, muy grande, o sea, todo tipo de climas y cosas, o sea, estar aquí en esa montaña empacando aquí, estar muy felices. Ver este atardecer, imagínate O sea, mire eso, o sea, los colores quedarse en un camping, durmiendo en la noche, ver las estrellas de noche, impresionante. Por eso amigos, viajemos más, Vamos el mundo para poder tener su propia opinión acerca de los lugares de este planeta. Así es, así es. Gracias por ver, No se les olvide suscribirse aquí para que pueda ver los videos de